Вітаю засіб від білокривки. Як бачите, вона там прилипає. Ще ще покажу. Тобто не потрібно мазати весь листочок, вона і так попаде. А для рослини це навіть не є якимось хімічним засобом, вона навіть підкормка для листочки. Тобто це я тільки 3 хвилини назад помазав 5 і вже вона налипає. Вони скучуються і там, де налипають, туди і лізуть. Так, просто намазываешь намазуєш отак. І цього достатньо. Не обов'язково весь листочок. Вона обов'язково попадеться. Ну далі я покажу результат. Цього достатньо, воно не змивається водою абсолютно. Тобто це так і залишиться ловушка для метелика білокривки.